Boas. A idea deste vídeo e de outros que seguirán é constituir unha sorte de guía para a aprendizaxe de, do escritorio tanto de SUSE Linux Enterprise como de OpenSUSE. Como xa se falou tanto da instalación de, de SUSE Linux Enterprise como de OpenSUSE, e tamén se falou de o escritorio Plasma, queda por facer unha pequena introdución a ah, nome. Así que farei uns cantos vídeos contando algúns aspectos de, deste escritorio. Vídeos que espero que sean bastante curtos. Para comezar a, a manexar nome, o importante é coñecer o escritorio e a idea que hai detrás, máis ou menos. Unha vez que arrancamos o sistema e vemos esta vista, vemos que non é demasiado diferente do que esperamos. Temos unha especie de barra aquí arriba, que normalmente podamos estar máis acostumados a velo abaixo, cunha bandesa de sistema, este o icono da, da rede, este o de volumen, e un menú. Dependendo da versión de nome, como se represente isto pode variar liseiramente, pero a idea sempre será a mesma. Tamén temos unha data e unha hora. E se pinchamos nos leva ao calendario. E temos unha sorte de menú. Este menú é diferente á idea de, de Windows ou á idea de Plasma. Non me usa un concepto que les chaman actividade, é unha que usa unha vista que les chaman overview, que podes traducilo como vista seral, vista por enriba ou vista eh, o vista completa. Iso quere dicir que cando pinchas aquí, o que vas a ver é eh, tanto as aplicacións que estás usando como as que podes usar. Por exemplo, se lanzamos o gestor de ficheiros, e pinchamos aquí, vemos a fiestra que estamos usando e as que podemos usar. Isto é un, o menú favoritos, Aquí podemos engadir e quitar aplicacións. E vemos que, por exemplo, esta que está en uso ten un punto, unha raya, neste caso unha raya azul, debaixo do, do icono. Este icono de aquí nos leva a un menú máis completo con todas as aplicacións instaladas no sistema. Isto recorda bastante as pantallas de Android, e unha vista das mesmas coas máis frecuentes. Calqueira destas aplicacións podemos engadir ao menú de favoritos. Se nos vamos, por exemplo, aquí, vemos que xa nos aparece aquí correctamente. E vemos que non ten ninguna marca debaixo do icono porque non está en uso. Se nos abrimos, por exemplo, LibreOffice, Ahora vemos que temos dúas ventanas, podemos cambiar entre elas. E as dúas teñen a súa marca. Os marcadores, igual que se engadiron en algún momento da vida, podense retirar. en función da instalación que teñamos, porque non me se pode personalizar igual que plasma, se pode facer bastantes, bastantes cousas con el, podemos agrupar aplicacións semellantes con nosos propios criterios ou cambiálas de sitio para que sean máis visibles. Isto depende da, eh, das extensións que usemos, das que falaremos noutro momento. Para acceder ao menú de actividades hai tres formas. A primeira é pinchando no menú. De embargantes, este menú pode quitarse de aquí porque uses outro do. queiras usar outro tipo de paneis que che sean máis cómodos. Así que hai outras dúas formas de lanzar esta vista que é levando o rato a esta esquina ou ben coa tecla meta como é unha máquina virtual, se levo a ma... se fago iso, eh, levar o rato a esta esquina, o que me vai mostrar son os escritorios da, do sistema operativo principal. Pero se o faz nunha instalación de nome, pois verás isto. A tecla meta é a tecla que está ao lado entre a tecla control e a tecla alternativa en nos teclados ao lado, dere, ao lado dereito da, da barra espaciadora. Nos últimos anos esa tecla acostuma a ver a vir con icono de Windows e normalmente chamase tecla Windows. Como este non é o sistema operativo Windows, non ten moito senso chamalo así, así que continúa chamándose tecla meta. Tecla meta son teclas que se asignan funcións concretas. Por ejemplo, si, ves un MacBook Pro, verás que las teclas y son diferentes que las de Windows. Bien, si tenemos un teclado estándar, como mínimo nos traerá una tecla Windows. Esa tecla también nos llevará a este menú. Esas son las tres formas de arrancar eh, ese menú. abrir aplicacións tamén depende da versión que estés usando de nome. Por exemplo, en Tumbleweed agora mesmo, por defecto, a vista que temos aquí é liseiramente diferente, hai máis aplicaciones. Mentras que aquí hai unhas cantas menos. Eso depende das extensións, como xa dixen antes. A partir de aí, executar unha aplicación é tan sinxelo como pinchar nela. Sen máis. Iso non deixa de ser un menú. Para acabar esta breve introdución de Enome, eh, falamos do concepto de sesión de usuario. Os escritorios en Linux, en Windows, en calquer sistema operativo, eh, se usan en sesións de usuarios. Que iso quere dicir que un usuario se conecta coa súa clave, eh, co seu nome, e executa os seus programas e, no momento dado, pecha a sesión. O sistema operativo de turno pode facer que o, que o computador arranque directamente dentro da sesión de usuario porque se registra automáticamente ese usuario. Ou, se hai varios, pode acabar unha pequena pantalla que lle diga cal quere cal quere usar para, para traballar. Iso faise aquí. Este é o nome do usuario. Vemos que ten un icono de persoa. E aquí nos dá as opcións que temos. Tamén temos este icono de aquí, que fai exactamente o mesmo. A diferencia é que aquí se refire a só a sesión de usuario e aquí se refire ao, ao propio computador. Por defecto, tradicionalmente, apagar para un usuario era o mesmo que cerrar a sesión. Como iso é bastante engorroso en equipos que só use unha persoa, ti tes o teu portátil o teu sistema operativo, e cando acabas, pois queres apagar, non cerrar a sesión, se só usas ti o, o computador non ten moito senso de pechar a sesión. entonces ahora o máis habitual é que cando candidato a apagar se apague. Pero a configuración dun equipo concreto pode variar. Cando idas a apagar, posiblemente xa apareza que cerrou so, que só cerrou a sesión e digas, hoste, pero isto non se tiña que apagar. Ben, se damos a sair ses, da sesión, nos pide a confirmación, que nos leva a pantalla que mencionaba antes, coa lista de usuarios que hai no sistema, en a que te podes registrar. Normalmente hai un icono en algún lado, a veces está por aquí abaixo, a veces por aquí arriba, na que podes elegir todos os escritorios que estén instalados. Plasma, nome, nome clásico, un escritorio máis básico, hai Window Maker, outro máis básico, e aquí temos opcións de accesibilidade, entre elas un teclado en pantalla, útil para dispositivos táctiles, sin teclado. Simplemente arrancamos a sesión introducindo a nosa contra, o noso contrasinal e xa estamos outra vez na sesión de de usuario. As outras opcións que quedan por comentar da banda ese sistema, pois, típicamente o audio, posiblemente o brillo, según a versión de Nome outra vez, e aquí temos as redes. Como é por cable, isto é unha máquina virtual, non ten wifi, só ten as opcións de desconectar da rede ou configurar esa propia rede. Se houbera wifi, saldrei aquí, selecciona a rede, que pode, é a rede a que estamos conectados. E con iso, penso que por hoxe chega. Iso é unha visión de consunto, de nome, é un pouco eh, ver que o diferente que a un escritorio Windows o un escritorio Plasma. Este escritorio pretende ser sin celo de usar. Así que hasta la próxima.